ეე სად ვარ რა რამდენი ხანია უკვე მოუცურავ აქან გამარჯობა თქვენ გობრებო გამარჯობა თქვენ მეტყვით როგორ აღმოჩნდი აქა როგორც თქვენ იცით მე ჩემ ძმებთან ერთად ვიყავი და მე მაგ ყველაფრის შემდეგ როდესაც ჩემი ძმები გავათავისუფლე ციხიდან მე წამიყვანეს სიტყვაზე ვთქვა რა ეს ვინ არის ვინ არის ეს? ეს ვინა? რა? რამდენი ხანია მოცურავდი? იქნებ მე ჩვენი ვარ, შენ ხარ. მე უბრალო მოქალაქე ვარ, ერთი ქალაქიდან ვარ. თქვენ ვინ ახართ? ეს ღვის პოლიცია. მე რა წესი დავარღვი? რა ადგილია ეს? და საერთოდ როგორ მიპოვეთ? აქ ცურვა არ შეიძლება. მართლა? არ ვიცოდი. მოკლედ უცხო დაგიხსნით რა ხო და გემით წამოვიყვან მაგ ვიღაც დეტექტივმა თუ ვინც იყო რა და მე კიდე გემიდან გადმომაგდეს ჩაჯექი კარგით ჩავჭდები ევორსიტი რაღაც ქალაქია რა ქალაქია ეს ოპალბურგი როგორ ოპალ ოპალბურგი აა კითხვა მაქვს კითხვა მაქვს აა ნიუ-იორკი გასაგებია გამოდის კითხვა მაქვს კითხვა მაქვს კითხვა მაქვს. აა მე საქართველოსდან ვარ და სიახლოვე თქვა გემი და გადმომაგდეს და აი აქ მოვედი. და რამდენი კილომეტრი გავიარე გამოდის? 233 კილომეტრი საქართველოსდან. ეს ცოტა არის. რა? კაი, რაღაც ხდება. კაი, მოდი ახლა მივა ქალაქამდე, მაინც ახლოს ვარ. არა, გავალო. და იქ მერე წავალ. აა მოიცა, მოიცა. რა მოხდა? რა გინდა დამანებეთ გავცურავ იქამდე და აღარ დავარხო არანაირ წეს. საიდან უნდა ვიცოდე ახლა? რა ქალაქია ესა? ჯარი უნდა გადაიხადო. რის გამო? რატომ და გადაიხადო? არაფერს არ 10000 რა ამბავია რის გამო? არა გმადლობთ. მიჩენია წავიდე. გასაგებია? მოდი. რატო? აი ხე. აა ეს რისთვის გამინდა? აი ღეთ ისე უკან. რა არის ესა? ამიხსენდი ჯერ. ფორმა არის? აი ყინები. აა კაი, მადლობა მაინც. ყოველ შემთხვევაში ახლა კიდე გამიშვით. სო. გასაგებია ყველაფერი? მოიცა. რა მოიცა? რა გინდათ? აა პრობლემები გინდა? არა, არ მინდა. სო გამიშვით ე ე ე ე ე არა არა არა არაფერი არ მიქნა გაიგე დამანები თავი ვინ ახარ არ მინდა დამანები წადი ხო არაფერი არ გითხარი გამიშვი ჯერ მარტყავ და მე რე საჭმეს ვაძლევ არ მინდა პრობლემები მარა აა წადი წადი არა არა არა ახლა მოვკვდები უნდა გავიქცე სადმე მეგობრებო ვინ არის უნდა დავიმალო სადღე აუ მეგობრებო ეხლა მივდივარ რა ხდება სად ვარ მეგობრებო თქვენ ხვდებით რა ხდება ჰააკა სად ვარ საერთოდ რაღაც ნიუ-იორკში ვარ და რატო არავინ არ არის რა პოლიციელი არის იმედია ვერ დამინახავს ხო წესით ვერ ხედავს არა კაი აა ფანჯერი ისა იმ შენობაზეა. აუ რა გავაკეთო ახლა. აა წადით, წადით. აღარ, აღარ, აღარ, აღარ. სო, რა, წადით. ო აა არა. გამიშვით რა. სო, დავანებეთ თავი. არ მინდა აღარნაირი საჭველი ვიჩვენია. წავიდე და სადმე მიმუშაო. არა, გმადლობთ. სო, რა, სადმე აქ შევარ. წადით რა. მეგობრებო რა უნდა ვქნარო თავი დამანებონ ეხლა როგორც ჩანს მე ვარ ახალ ქალაქში და აქ მიჩოვლი არ არ ვარ იცოდე მოვლენ და გცემი და რა უნდა გავაკეთო თავი დამანებოთ წადით რა უკვე ბოლოს და ბოლოს ვიღაც ხვის პოლიციელია და თავს არ მანებს მეგობრებო თუ შეიძლება მითხარით რა გავაკეთო რომ ეხლა გამოდის საჭველი მჭirdება წავედი პონჩიკებს შევჭამ ხო და წადი ძლივს თავი დამანება ეხლა რა უნდა ვქნა 10000 დოლარი უნდა დაუბრუნო თუ არა და რას მიზავს ჯობდა არ წამოსულიყავი ამ ხარზე წადით რა რა გინდათ მეგობრებო ფსიქია ვიღაცა აუ რა უნდა გავაკეთო ეხლა ასეთ სიტუაციაში აუ უნდა დავიმალო რა სათემი მეგობრებო იქნება როგორმე ისე ვქნათ თუ აღარ მოვიდეს ჩვენთან ამე რავი გავთიშოთ ან რამე გავსი თორე ხლა გვესრუს ეგ რაღაცეებს მანდ მეგობრებო რა ვქნათ ხო არ დავაწვინო ეხლა ეგ რა უნდა გავაკეთო მეგობრებო რამე უნდა მოიფიქრო აა რა ხდება აა მოდი დავითინე ხო და წადი დაიძინე ოღონდ მოიცადე სანამ დაიძინე სანამ დაიძინე, მოიცადე ახლა. მოიცადე ახლა. სანამ დაიძინე, მითხარი ერთი რაღაცა, გასაგებია? სად ვიმუშაო, რომ დაგიბრუნო შენი 10000 დოლარი? ეგ მაინც მითხარი, რომელია ყველაზე კაი სამუშაო? ჰა? მმ, რამო? რომელია ყველაზე კაი სამუშაო? მეგობრო, უცბად სახლი მჭირდება რა. როგორმე ხომ უნდა გადავრჩი ამ ქალაქში და ჯერჯერობით არაფრის ქირავა არ შევლია. აა ზაღლის განავალი საღება. უფრო კარგი უფრო кай რა არის? სამუშაო იქნება. აა კურიერის საჭმელის მიმტანი. და კითხვა მაგდა, იქე მე რავი მაღაზიაში ვიმუშაო სადმე. შეგიძლია. კარგი, მაშინ ახვანის დაიძინე ტკბილი ძილი. ღმერთმა დაგლოცოს მე კიდე წავედი სო კარგად მეგობრებო ერთი იდეა მაქვს რაც შემიძლია ვიცხოვრო პასპორტი გჭირდება დიდი ბოდიში მაგრამ აქ არ ვარ ჩაწერილი როგორც მოქალაქე მე უბრალოდ უსახკარ ვარ ამიტომ კარგად რაც კიდე ის გიქნია მეგობრებო ერთი იდეა მაქვს რაც შემიძლია ვიცხოვრო და მგონი აქ ისეც არავინ არ ცხოვრობს აა ვიძირები მოიცე შენ რა ზღვის პოლიცია ხარ როგორი ძირები კაი რაღაც ხდება აა აი ასე. სო ავედით და სად მოვედით? აი აქ ზემოთ რაღაც სახლია. ვინმე ცხოვრობს ნეტა ხა? ანუ აქ ვინმე ცხოვრობს? გონი არავინ და ისეც მიტოვებულია უყურეთ. აუ. მიტოვებული სახლია უკვე. გამოდის აქ ცხოვრება შემიძლია. მეგობრებო, მოდი ახლა დავიძინებ, როგორი ჭუჭყიანიც არ უნდა იყოს და მეორე დღეს წავიდეთ სამუშაოზე. აბა ნახონდეს ასე ასე ასე ვსო პასპორტი დაწერილია მეგობრებო და კიდევ ერთხელ დილემში დავისა მაინკრაფტში უკვე დილა არის და მე უკვე დავწერე პასპორტი და ეხლა უნდა წავიდეთ და ეს ვანახოთ მე რა თქმა უნდა ჩემი სახლში უნდა ჩავეწერო მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯოვით არ შევიძლია მეგობრებო ვიხარია მიტოვებული სახლები პოვე შეიძლება ჯერჯერობით აქ არავინ არ ცხოვს, მაგრამ ჩავეწერები და ამოვწერ ვინც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არავინ არ ცხოვს მანდ. აა ეხლა ეს პასპორტი უნდა მიუტანო. ამიტომ მომიწევს აა სახლიდან ვინმეს ამოწევას. რა? ისევ თქვენ რაღა გინდათ? წადით, ვсё. არ მოხვიდეთ აქ ჩემთან. უნდა წავიდე ეხლა. საქმეზე, ამიტომ მომდეს არ მოვიდეს. გასაჭოვებს უნდა. ოპა, რა ხალხი, რა პასპორტი გაქვეღარ გცენ. ხო, ხო გაიგე. ეხა კიდე წადი აქიდან. გაფორმებაღა დარჩა მეგობრებო, მაგრამ ვერ გაიგებს. ამიტომ ეხა უნდა წავიდე და დავწერო პასპორტი. წადი რა აქიდან. ნიჩა უნდა იყო. აა ეხლა კიდე მოდი მივიდეთ მერიაში და უკვე დავწეროთ და მოდით დაველოდოთ ეხლა სანამ მოვლენ. ვიცო, ალბათ ეხლა უკვე მოვიდოდნენ, იმიტომ რომ უკვე რამდენი, კაი, რამდენი ხანიც არა უკვე რამდენი წამია ველოდები, ამიტომ ნახავ. გამარჯობა, აა გამარჯობა. თქვენ ხართ ხო პასპორტების გაფორმებაზე? დიახ, დიახ. კარგით, მოდი შემოვალ ახლა. შიგნით. დამიდა რომ პასპორტი გავაფორმო. თუ შეიძლება გააფორმეთ ეს ჩემ თავზე. აა და როგორც ხლები კითხები უნდა დავისვათ რა როგორ აჰა აიღეთ სახელი იოსები რასი ბაღლის ხარ სადაც მეტრადა 55 თუ არ ვწდები ან მეტრადა 1 58 59 რატომაც არა თუ იქნები დაახლოებით აი ასე Minecraft-ის ლიცენზია გაქვთ. ანუ უყურეთ, როგორც Minecraft-ის სრული ლიცენზია არა, მაგრამ მე მაქვს Microsoft-ის ლიცენზია და ისე Vault Launcher-ის აკაუნთი. ამიტომ ჩაწერეთ აი ეგრე. რამდენი წელია თამაშობთ Minecraft-ს? და სო. სიმართლე რო ვთქვა, მ Minecraft-ს თამაშობ 5 წელი თუ არ 5-6 წელი, მაგრამ არ ვიცი სრული არის თუ არა, სრული ინფორმაცია არის თუ არა. შეიძლება ზუსტად 5-6 წელი არა. შეიძლება რაღაც დაახლოებით კი. თორე ისე რავი, შეიძლება 4 წელიც იყოს გააჩნია. მაინც სადღაც 2017, 2018-დან თუ დავიწყე. შეიძლება სადღაც ასე. ეგრე ჩაწერთ. მადლობა გიროსოთ პასპორტის აღება. შეგძლიათ იმუშაოთ. დიდი მადლობა და ნახვამდის. აიტო ეხლა მოდი წავიდეთ. ეხლა შევინახოთ ეს პასპორტი. და პრინციპში შეგვიძლია უკვე წავიდეთ. მოკლედ, ეხლა ჩვენ გვჭირდება მაღაზია და სადმე ახლა უნდა ვიპოვოთ მაღაზიაში მინდა მუშაობა. შეიძლება ყველაზე კაი სამუშაო არ არის, მაგრამ მაინც უნდა მოვძებნოთ. ნუ ეს ადგილი არ ვიცი რა ადგილია, მაგრამ მაღაზია ნამდვილად არ არის. აუ, შეიძლება იყოს მაღაზია. კაი, აბა სადმე აკვცადოთ რა ეს რა ადგილია? არ ვიცი რა დაბლეთ შესასვლელი. მაგრამ არ გმადლობთ არ ჩავალ იქ და აი ვიპოვეთ ლივს მაღაზია და აი აქ უნდა იყოს დირექტორი გამარჯობათ დირექტორო გამარჯობათ თუ შეიძლება შეიძლება მაღაზიაში მიმუშაო გამარჯობა სამსახურზე მოწყობა გინდათ აკლია გამყიდველები კარგი თვითონ გამყიდველი თუ შეიძლება ა პასპორტი მოიტანით. აჰა, აი პასპორტი. შემოწმეთ. გიგდებთ? შეამოწვეთ მე სანამ აქ ვიჯდები და დაგელოდებით სანამ ყველაფერს შეამოწვეთ კარგად მადლობა პასპორტის დაბრუნებისთვის ამიტომ აა იმედია უკვე მოვეწყვე და ვიმუშავებ მაღაზიაში ამიტომ კარგი იქნებოდა აა შეგძლიათ ამ წამს მოეწყოთ. გიხდით ერთ კლიენტზე 200 ლარს. კი, ახლა მოვეწყე მოვეწყობი თუ შეიძლება, ამიტომ მზად ვარ და მითხარით ახლა კაბინა წესით აი აქ, ხო? თუ სად უნდა ვიყო? მოლარეთ. წამო. კაი, მოვდივარ. და ხო, აი ზუსტად თავიდან როგორ ვერ ვიფიქრე. სკამს აქ მოვწე. კარგით? აა, კაი, როგორც იყოს რა, ვიჩემია ვიდგე და კარგი თაბა დაველოდოთ მეგობრებო ჩვენ კლიენტებს პასპორტი შეგვიძლია სადღაც შევინახოთ ამიტომ დაველოდოთ კლიენტებს ცებს ნახავ ხო ჟორა კლიენტი მოვიდა შენ კი მან დრას აკეთებ აა ბოდიშით არ ვიცოდით ბოდიშით უბრალოდ კარადას ვამოწევდი და არ ვიცოდი რით შემიძლია დაგეხმაროთ თუ შეიძლება მითხარით და დიდი ბოდიშით არ ვიცოდი რომ მოხვედით შემიძლია დაგეხმაროთ ერთი პური და ერთი თევზი. კარგი. ახლავე. აა პური და თევზი. ზუსტად რამდენი ცალი გინდათ? რამდენი ცალი გინდათ? დაახლოებით ერთი ცალი და ერთი თევზი ზუსტად? ერთი პური. აა კარგით. ახლავე. მოიცა. ახლავე ავიღებ აქიდან ერთ პურს. აა და ესეც ერთი თევზი. თქვენ ერთი თევზი და თქვენგან არის დაახლოებით აა 3 და 20 თუ შეიძლება აა აი თუ შეიძლება მომეჩით სად არის აა ფული უკან არ მინდა კაი მადლობა მადლობა და ნახვამდის მეგობრებო პირველივე კლიენტი მოდი ფული შევინახოთ სადვე გინდაი ამ ჩესტში რა მნიშვნელობა აქვს და ასევე ავიღოთ ყველა პული და ესე გავასწოროთ თორე რაღაც გავუკეთე და დაველოდოთ აბა შემდეგ კლიენტს კარგით მეგობრებო რაც ყველაზე კარგი არის ჩვენ უკვეგვაკ 4 ემერალდი ო გამარჯობათ თქვენ ახალი კლიენტი ხართ გამარჯობათ გისმენთ ვით შემიძლია დაგეხმაროთ მ გამარჯობათ შეიძლება ყველაფერი რაც გაქვთ ერთ-ერთი. კარგი, თავამნახავ. აა მე მაგ ერთი თევზი, ერთი პური, ერთი კარტოფილი. ეს ყველაფერი გჭირდებათ? ხო? დიახ, მომეცით. კარგით. აა ესეც ას ავიღოთ ერთი ცალი ჯერ ავიღოთ ერთი ცალი აა თევზი. ერთი ცალი პური და ერთი სალი კარტოფილი. აი ასე. აი ინებეთ სულ ჯამში ეს არის. აა აჰა, იმედია ყველაფერი მოგეცით, რაც საჭირო არის. აა დიდი მადლობა აიღეთ. დიახ, მადლობა 4 ემერალდისთვის. აა პური აა ხო გადმოგიგდეთ, თუ არ არის, მოიცა მოგცემთ. თუ დამოვიწყდა რა მჭირს. აა არ არის აჰა აიღეთ კომპენსაციით მოსჩა ეგ არის მადლობა რომ შეიძინეთ მადლობა აიღეთ კარგით ო მადლობა კიდევ მეგობრებო და უკვე დღეისთვის ორი კლიენტი მოვიდა მაღაზიაში და იმედია ოდესე ჩვენი ჩვენი სამუშაო დღე დასრულდება თორდა სამუშაო დღე არ ვიცი ესე არის თუ არა მაგრამ წესით უკვე არის დრო რომ უნდა დამთავრდეს სამუშაო დღე და გარეთაც ცდილობთ, ამიტომ უკვე უნდა წავიდე, ამიტომ მოდით მივიდეთ დირექტორთან. გამარჯობა დირექტორო და აა იმუშავე უკვე, კაი, აა ფული მომეთ და 50% შენია. კაი, რაც არის იმას მოგცემ. 9 აა ესეთი ემერალდი მაქვს და არ ვიცი რამდენი შემხდება, მაგრამ რაც არის არის. ამიტომ აიღეთ დირექტორო მეტი ვერ ვიშოვე მარა სამაგიეროდ რაც არის არის და გამოდის მე ვიშოვე 400 დოლარი შესანიშნავია კაი მადლობა დირექტორო ფორმას უბრალოდ შევინახავ დღეისთვის ვერ შევნია შენახული მქონდეს ვიდრე წავიდეთ ხოლ გელოდებით კარგი კარგი გასაგებია მადლობა ეხლა კიდე მოდით წავიდეთ ეხლა აა სახში მეგობრებო და პრინციპში ჩვენი სამუშაო დღე უკვე დასრულდა აა მეგობრებო ეს რა ადგილი არის? გაგებაზე არ ვარ, მაგრამ მაინტერესებს, მაგრამ არ ეგვალობთ, არ შევალ და მეგობრებო, მოდით ახლა წავიდეთ სახლში. კარგით მეგობრებო, მოდით ახლა სახლში წავალო, არ შეგაყოვნოთ, ასე რომ ვთქვათ. ან დრო დაგახარჯოთ, რომ უყუროთ ტყუილად, რა აზრი აქვს? ამიტომ უბრალოდ წავალ სახლში, ამიტომ გემშვიდობებით და გნახავთ შემდეგ ბომშის ეპიზოდში. ყველას კარგად.